Eh. Ano, clockwise or counter? Bilang. Clockwise. Oo, Ano na? Diba? Ano Pikachu yan? Okay. Kabe? Ah. Sige. Ano ba? Five. Five. Tapos sino, sino na? Okay. Nag-gets ko. Meron? Plus two. Kailangan mo talaga pumili kung sino talaga yung master. Kung tapong character lang, dalawang character. start na yung pala. Um, Yun, shuffle. Blue. Rainbow color siya. Ano? Ah, ganun mo. Ano, ano yun? Shuffle na ba? <laughs> Erwin ah, Erwin ah. Blue. Blue ba? Ah, blue. Blue? Oh, blue. Herbie's here. Well, you better be ready. Oh, okay. Siya yung text sa dalawa para abot pareho. Five. Okay, ang tingin ko na sa dalawa para... So you have two choices. Oo, bahala ka kung saan gusto mo. <laughs> Kung suswertehin ka. Ah, Erwin. Ah, talaga? Sure. What the? Double oh, charge. Ah. Okay. Okay. Okay. Okay. Two. Wala. Jefferson. Pwede palitan natin yung kulay. <laughs> Bruh. ano? Yellow. Mitch. Eh? <laughs> Ayun, meron siya. <laughs> Save. Erwin. Erwin. Ah, Yellow. Yeah, the ah. reverse The reverse Nami about force. That's his. Yellow. you look at this? Plus. Ari. Ako, uuwi kami kasama mami ha. Huwag kang uuwi mag-isa. Teritoryo Pasig mo. Pasig ako. Talaga, yung Wait, taga Pasig ka? siya. Mag-aang. Saan sa Pasig pa pare? Oo, kilala, kilala niya mga angkas dito. Lalaki yung mga nag-aantas dito. Kilala ko din yung angkas na yun. ko yung ID. Jay. Ah, na? Oo, oh, pabot ako. Tawa ka ng tawa dito? Ang nangyari? Uy! Uy! Skip. Okay, Aki. Damn it. ano yan? Fan out. Multitasking po si Ari. Fan out. As six. Alam mo, Gray. Okay ko na dito. Ay, wala! Red. Red daw. Yan ko pala. Alam ko ano daw yung pinaka may Ngayon kasi tama. Sana mag-reverse. Joke. okay? Ako na? Sige, wait lang. Ah. Teka, red Red. Red? Pwede ba patungan? Ah, okay. Hindi, pa panibago na to, no? Oo, oh, basta red. Beach. Plus two. Ay, pala no pag nagbo. Yung ako yung Ano up jump yung up seven. So yung up Wala yung ano yun. So yung ano yun. Emerald green. Emerald green. Kasi sa Pikachu, dali kami din. Ang mga basic na... Sus Mario Joseph. Keep Ano na? Fuck your emerald green. Sabi, great shit. Ah, A niner. Ano eh. Bigger. Ah, dos. Okay, palit sa blue. Ako ba? Oo, oh, ikaw na, multitask ka eh. Sorry. Gumawa ko na list. Based on ikot eh. Niner. Six. Nagigip ako na ng McBang ano dun sa kanya, hindi ka maliliw eh. Maganda, maganda. A niner. Tapos lalo kung nakaka-point din. Ah, okay. Skip. Long short range do. kaya pa. Sali do! Lalo ng blue eh. Kuya, plus 2! Ang dama talaga. Siya isa pang deck dito. <laughs> Ay, nag-go five turns lang siya, Ariel. Oh. Oh, five turns Takto na yun eh. Masaya to, masaya to. Okay, sa one. Ah, so, oh, masaya nga. red. <laughs> Masaya Hindi ka. mo pinagbigyan na. Ah. May, well, wala kang ano eh. Draw, draw. One, two, three. Four. Kahit ano dyan, kahit ano dyan. Malayo kasi sa... Okay, Mitch. So kung saan mo gusto, try your luck. Niner, niner. Alright. Try your luck dito. Layo na. Uno. Sabot! Baliktad. <laughs> Baliktad, mali. Draw! Draw 25. Plus! <laughs> Wala na, di ka na mapabuhay. Wala na, di ka na makaka-uwi. Huwag ka na uwi. Oh, Mabawi. Hindi pa naman. Huwag ka na uwi. Pag hindi ka na, gusto mo uwi ka na kaya na kumakas. Dito pa. Okay, reverse. Reverse. Ariel. Reverse! Madami yung tawa mo. Nalala ka tuloy si Trillanes. Hindi kita papopormahin. Oo. Hindi kita papopormahin. Wow! Wow, Max Draw! Max Draw! Kala mo, puno ka na lang. Oo. Oh, yung defense ng umo. Wala, umbos. At least, at least at the moment, I have a complete repertoire. Ano, may SSR ka ba? Wala pa rin. Yung 10 roll na yun, ha? Ah. Okay, so 4. Nice ka. Kid, go! Mais ka. Pwede sa kahit anong Nintendo console 2D. <laughs> Wala, ano. 何ブロそしてブロFive. Five. Panalo 5 5 Jay. Sorry, oh, sorry. Wait. Siya, siya, siya, siya. Hindi ako, tapos ikaw. Nasunod ako. Oh, ikaw na. Wait, wait. Ako muna, siyempre. <laughs> <laughs> Ayaw na. Aki, chance mo na. Chance! Five. Fuck you guys. Five. Bean. Bean. So? Made it dream. Wait, wait, wait. 見た目もなかった。すべて表情は、トーンは。うん。 boy, boy, pero... Dinadagdagan mo kasalanan mo eh. Boy, Hindi ka nag charge eh. Boy, hindi ka nag-change. Boy, may last will and testament ka na. Hindi nag-change. Ayaw mo talaga. Ay! May power battle mo Okay, plus 2? Dinag niya yung plus 2. Pati power ba ako nagalit sa'yo? Ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano? okay. <laughs> Ako na ba? Yep. Uy, trabaho ako! Alam ko hindi ka matawaan. Okay. Reverse. Ganda! <laughs> Ay, eh, yes. Wala na siya. Eh. Kizu na. <laughs> Okay. Maganda dito, naglalabas sa Ah. Sakto, teka. Kulay, kulay. Sakto, agad. Kulay. Green, green, green. Green. Green. Green daw. Gusto mo rin, ha? <laughs> Peppers. Oh, hindi ko naman. Wala ko. Seven. Tama na? Eight. Yung blue. Takbo mo na ako. Ah, okay. Yun, nahuli ako sayang. Iniiwas ako muna para makaplasa ako eh. Yun yung problema sa mga pag-skip ko ng check. Parang hindi ka na makagdalaw pag ano, hindi ka makadepend pag ano, no? Sino ba? Ganda, ganda, ganda, karap. Nahiya pa kayo, meron pa Una. talaga natira o kaya sa Okay, skip the heart of the town. the heart of the town. Believe in your death. Skip. Oh my goodness. Sino yung biggest trouble ko? Akala ko si ano? Si Amber Kalas. Kalas na ako. Yay! Ah, okay. So, feel the change. Yay. Anong ano? kulay, Erwin? Ikaw, anong kulay? Anong kulay gusto mo? Mamili ka daw. Tatlong na kulay. Yellow. Bruh. Yellow din. Ay, reverse! Ikaw ba? Hindi power card. Pwede na ako mag-ano din to. Pwede na ako mag-straight flash. Oo, ulit. Straight flash. Oh, skip. Skip. Sino na? Wala na ba ulit? Pag bumalik sa'yo, wala na. Wala na. Wala na. Wala, tanong ka ba? Babaan. Hindi, ako. Babaan. Ako rin. babaan yan. Babala ako mo. Eh. Oh, magbaba ka rin. Kung meron ka. Ayun, ay. Do you look it eh? Matter Q. Matter Q. Sana ni Yelo. gusto gusto mo talaga. Gusto gusto mo talaga. Isa siya. Oh. Uno. Okay, dalawa na lang po naglalaban. Siya, tatlo. Madali din kami bisiklod eh. Kaya lang may charge din. Ah, may charge ka rin. Wala na lang yan, mauubos na yan kay Ariel. Ayan, kalas na si Ariel. Ayan. Wala lang, ayan. Ang ganda na, ang ganda nung ano laban. Ang ganda ng laban. Sesu. Sama ni!